right? Yes, that's what I was Unbelievable. But I am doing it. This great. Um, well, I will speak first in Spanish here and welcome our journalists, if it's okay for you, and uh, our translator is will translate you all what I will say in Spanish. Then uh, well, uh, for the coach, for the Great Institute will say some words and afterwards we, you will be with the journalists. Okay. I did that in one minute. I did that in one minute. Dlatego do Kibry. To sekarang kita boleh Oke, okay, Oke, here. application is suddenly telling me that you have to select uh, interpreter on, on Zoom, on the Zoom. Okay, interpreter, and where should that be? Maybe, is there something like more? Hmm? Please select the interpreter button. Oh, Jesus Christ, never used that before. Um, Lumea oh, Ja. Ja. Um, ehm, Originalton, Deutsch, or do you want Spanish? Nou, Deutsch. Deutsch, okay. Benedikt. Ja. dit ja? Ja, ja, Ja, you, Ja. here's oh, the interpreter. Okay. Benedikt. Okay. bienvenidos a nuestra conferencia de prensa del 22 Festival de Cine Alemán. No sé cómo se puede imaginar, 22 ediciones ya tenemos. Eh, creo que ninguno de ustedes ha estado de las 22 ediciones, excepto, excepto yo. <laughs> Este, sí, es una gran alegría, más alegría es eh, poder volver a estar en las, salas de cine de forma normal, este, así como tenemos antes de Cristo y después de Cristo, ahora tenemos antes de la pandemia y después de la pandemia, y gracias a Dios podemos decir que estamos en la época APE, pero eh, después como verán tenemos nuevamente una misma selección de películas eh, hoy tengo la oportunidad de ver El Calcificador después eso no quiero hablar demasiado de esta película yo creo que antes de nada quiero del pero quiero decir que, estamos todos muy preocupados, creo, por lo que ha sucedido el día de ayer. Y esta película y la otra, que también las películas importantes que tenemos dentro del Festival de la Conferencia, muestran lo que puede llegar a pasar cuando eh, la gente pierde o las, eh, las sociedades se enferman y ojalá que no, que eso no se también creo que nos mucho a todos nosotros. y le quiero agradecer a la señora Bulbo, ustedes saben que todo, su presencia, ustedes saben que todos los años tenemos algún uno o dos eventos o cosas que hacemos en conjunto. Este año <clears throat> eh, organizamos en conjunto lo que, va a ser la mesa redonda sobre la conferencia con el director de la película y el director del Museo de Holocausto. Es una charla redonda abierta al público con un tema, como ustedes saben, va a ser muy importante, de es la conferencia de avance en la cual el régimen nazi decidió son no puedo imaginar 20 personas reunidas que se juntaron para decidir sobre el eh, la vida y la muerte de más de 6 millones de personas. Entonces es un tema, que me parece que es algo que merece ser tratado. Eh, <clears throat> el otro evento que tenemos también junto con el Instituto de la Proyección de INA en 3D en épocas eh, AP, antes de la pandemia, siempre teníamos nuestra película muda con un acompañamiento musical, decidimos hacer cambiar un poco y nos gustó la idea de presentar Tina en 3D, ya que es, yo creo, una película bisagra dentro de la cinematografía, dentro de la cinematografía alemana, y es un historia que quiere volver a verla y hay mucha gente que no la, vio. Tanto es así que es una función que hoy, hoy ya está agotada. Eh, dentro de la selección de las películas que tenemos, eh, como les comenté, tenemos dos películas que, tienen, que tratan un tema histórico, hemos dos comedias muy simpáticas igual es un tema muy actual hoy en día en Alemania, trata el tema de los inmigrantes y la relación de los inmigrantes con la sociedad alemana y eh, Relaciones Imposibles, que es una comedia sobre nuestra, sociedad joven para la cual es imposible tener relaciones, o sea, tener relaciones fijas. Entonces, esto es también un muchacho que piensa que no hay que enamorarse y bueno, de lo que va sucediendo. Eh, como siempre, eh, el programa de Carlos hoy en día son 11 películas son 11 películas entre las que este, como siempre tenemos un documental, nuestro cortometraje, nuestro ciclo de cortometrajes y la película para toda la familia que se llama La estrella de Laura. Les recomiendo si pueden venir, anda con los niños, que es una delicia eh, creo que no me queda mucho más para decirles, o sea, me alegro que estén acá, que se hayan tomado el día y le paso la palabra a la señora Rubiró Vielen Dank. Guten Tag und herzlich willkommen. Ähm, Robert Ablahl in, in Alemann. Ähm, es ist mir eine große Freude, heute hier bei Ihnen zu sein und äh, die Pressekonferenz hier des 22. Ausgabe des Deutschen Filmfestivals zu begleiten. un para mí estar hoy con este esta conferencia de prensa de edición 22 del Festival de Cine um das neue este festival un clásico en de la ciudad y espera septiembre para el nuevo cine de mit sehr jungen Regisseurinnen und Regisseuren, die neue Sichtweisen und Perspektiven auf die Zeit, in der wir einbringen. Und deshalb ist es für das Goethe-Institut eine Ehre, an diesem Festival teilzunehmen. Es eh, un encuentro disfrutable que me parece un honor que para mi nivel decidir participar y porque ofrece directores y directoras muy jóvenes que aportan perspectivas y puntos de vista muy interesantes. Eines unserer Hauptziele im Rahmen unserer kulturellen Programmarbeit ist es, den zeitgenössischen deutschen Film zu verbreiten und den Menschen in Argentinien näher zu bringen. uno de los estudios principales es mostrarles el cine contemporáneo en Alemania y acercarles este cine al público argentino und in diesem Jahr werden Sie Filme sehen, die danach in unser Filmarchiv aufgenommen sein werden. Wie Sie wissen, steht das Goethe-Institut in der Tradition, den Abschlussfilm des Festivals zu organisieren. Und in den vergangenen Jahren wurden Klassiker des Stummfilms gezeigt, wie du schon erzählt hast, und von Live-Musik begleitet. Ustedes saben, el Grito Institute tiene la tradición de organizar la película de clausura del festival. En años anteriores se han proyectado clásicos del cine mudo, como contaba recién otro que se acompañaba con música en vivo. En diesem Jahr haben wir auch zwei Klassiker ausgewählt, wenn auch auf eine etwas andere Art und Weise. Este año también hemos elegido dos clásicos, pero de otro modo. zwei deutsche Künstler, die vom argentinischen Publikum sehr geliebt werden. Das hast du auch schon erwähnt. Wir schließen das Festival ähm, mit Wim Wenders Pina, seiner Hommage an die große Pina Bausch in 3D. hemos elegido esta vez dos artistas alemanes fundamentales que son muy queridos por el público argentino, que la eh, por lo tanto cerraremos el festival de a la gran en Wir haben uns deshalb auch für China, entschieden, weil just in der kommenden Woche im Teatro Cervantes Obra del Demonio Premiere gusta hemos elegido por fin porque la semana que viene se estrena en el Teatro Cervantes Obra del Demonio. Mhm. Und das Werk der Choreografin Diana Schellenbuch, das vom Goethe-Institut unterstützt wird, zitiert die Arbeit von Pina, äh, von Pina Bausch. Die esta obra, de la, que es de la coreógrafa Diana Schellenbuch, que ha sido apoyada por el Goethe-Institut, cita el trabajo de Pina Bausch. Die Idee, diese beiden Erfahrungen in einen Dialog zu bringen, gefiel uns und ich glaube, dies wird großartig werden. Questo diciamo c'è combinare la nostra esperienza e la nostra esperienza in dialogo, dove verranno la strada conosciuta. Die andere Veranstaltung, die wir zusammen mit German Films organisiert haben, ist eine Gesprächsrunde über die Wannsee-Konferenz zum 80. Jahrestag dieses fatalen historischen Ereignisses. El otro evento que hemos organizado junto a Llaman Fields es una charla sobre la conferencia de Cándida que cumplirse 80 años desde fatal acontecimiento histórico. Anlässlich der argentinischen Premiere des Films Die Konferenz und des Besuchs seines Regisseurs Martin Geschonek hielten wir es für unerlässlich, einen Dialog zwischen Geschonek und dem Leiter des Holocaust-Museums in Buenos Aires, Jonathan Katzenbaum, vorzuschlagen aprovechando el estreno en Argentina de la película la conferencia y la visita de su director, Matthew Schoenig, me pareció indispensable proponer un diálogo entre Schoenig y el director del Museo de Holocausto de Buenos Aires, Jonathan Harzenbaum. Das Gespräch wird von der Journalistin und ihrer aller Kollegin Astrid Angel moderiert. Der Film wird sicherlich viele Fragen und unterschiedliche Interpretationen auf. Este encuentro será moderado por la periodista, un colega de ustedes también, Astrid Rin. Bueno, y la película seguro habrá muchos interrogantes y distintas interpretaciones. Deshalb sind wir sehr daran interessiert, diese beiden Sichtweisen in einen Dialog oder gar Diskussion zu bringen. Por eso que nos interesaba tanto poner en diálogo estas dos experiencias. So, jetzt möchte ich aber nicht noch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Äh, wir können jetzt gleich die Gespräche mit Lehrern beginnen. Ich danke Ihnen für Ihre Anwesenheit, für Ihr Interesse am deutschen Kino und ich hoffe, dass wir uns dann im Kino wiedersehen. Vielen herzlichen Dank. Eh, no he sido quitar mucho tiempo más, vamos a comenzar la charla con Juan Beren y eh, nosotros quiero agradecerles que estén acá, por supuesto, y agradecerles a Miguel por el cine alemán y ojalá nos veamos en las salas. Muchísimas gracias. siempre demasiadas palabras, los, que estamos delante son demasiadas y yo propondría que me, nos cuente un poco cómo eh, llegó a ese tema, cuál fue lo que la motivó, eh, su experiencia al rodar la película y bueno, después abrimos una ronda de preguntas que ustedes quieran hacerle la medida. may, uh, would you tell the, I don't know if, uh, if team has translated you what I said, it would be great if you had heard something about the film. Yeah. I think does I'm sorry, I was just um, looking in myself about what happened in Argentina last night. because you said at the beginning. Estaba justo viendo lo what happened in Argentina anoche. night. can, I can tell you. anoche y yo no sabía bien qué había pasado. There, there was an attempt to kill the vice president, uh, Cristina Kirchner, uh, yes. And there, there was an attempt to kill her, to shoot her, for that the, uh, the gun the guy had in his hand didn't work, but he held the gun 25 centimeters from, from her head. So every, everybody is here very uh, consternado. Yes, I don't know. Uh, yo, escribió un libro sobre lo que sucedió cuando yo era joven, en los años 40, en Madrid, y yo el libro en 2007, y soy sorprendido de que era, la vida diaria, la vida cotidiana. Eh, comencé a verlo por la noche y cuando terminé ya estaba amaneciendo, y le dije que estaba totalmente contestado con mi libro. cuando damos un poquito vuelta, eh, el cabeza de cabeza del mundo, no películas tanto de Mentira más. Pero hay muchas películas, suficientes películas con protagonistas, con uniformes, y por eso debe ser la publicidad de esta manera. Si tuve la oportunidad de encontrarme con Xioma, y la verdad que en, la vida real es mucho más difícil y mucho más loco de, lo que en la película eh, pero su que y un enfoque en la vida realmente fue llevarla la pantalla y también mostrar cómo funciona el racismo y el antisemitismo. Ese que punto que razón de hacerla para, me película. Lamentablemente encima falleció hace, falleció hace unos años quería contarse sus historias porque no, existen existe una cosa como el mundo alemán. Eso era para mí importante. Eh, ¿tienen, ¿Alguien preguntas? Sí, pasamos. Eh, ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hola, eh, mi nombre es Marta López, estoy en representación de la Radio Nacional de la Radio Y quería preguntarte cómo fue la decisión de, del protagonista, cómo lo elegiste, es un chico que funciona en comedia, en drama, es, es realmente un actor muy talentoso por Es el actor de Dark, la serie. Oh, first of all, Luis es muy parecido a cómo se veía Ciego en los años Muchas gracias por decirlo. Yo creo que es uno de los actores más talentosos que tenemos está eh, trabajando con los productores de Stranger Things, está hacer la, mayoría de los protagonistas de, de, las, eh, de la próxima gran serie de, de vino el casting, vino la audición, después de filmar de, la serie de, Netflix, para Luis fue realmente muy muy difícil meterse en la línea del, del, del, Pero bueno, trabajó con un año, queríamos firmar el 2020, pero por la pandemia tuvimos que posponerlo y trabajó todo un año en crear este personaje. Cuando vemos con vemos muchos que, son sonríen, pero sus ojos muestran otra cosa totalmente distinta. nosotros decimos que el siempre yo también sabía así. Pero lo que realmente siente, se en los ojos, y eso realmente es un trabajo muy largo para un actor, pero es, la verdad que es un actor excelente. Él trabajó mucho, se metió mucho en el personaje y dibuja muy bien. And all this is an project. He is right in another act. Monate. Ja, er schreibt, ähm, die Buddha sind anders und die Schrift ist anders. Ja, die Arbeit, wenn er Krankheiten schreibt, das ist so die Menschen. 2020 noch geschrieben haben und 33 wurde anders geschrieben, aber die meisten Leute puedo contar más eh, sobre el progreso, por supuesto, sobre el proceso, perdón, pero realmente me encanta recibir preguntas? No te escucho, no. Si puedo repetir, Hola. Buenas tardes. Eh, quería preguntarle, yo soy Adriana Sabatini de Clase FM. Eh, quería preguntarle qué tiempo le llevó filmar la película, si la pandemia fue realmente un problema. Y bueno, si el resultado fue como lo había soñado en el principio. Um, well, Bueno, probablemente es la película que más tiempo trabajé. Eh, comencé a escribir el guión non, non mi interessa economicamente. Mm. Io arrivo fino a Svizzera, per favore, ci vedo un tanto más, un passo más, un passo más. Entonces sí, bueno, hacer la película porque gané más hora y muchísimo más antisemitismo de lo que había hace 20 años. entonces pues, está también muy difícil. También tenemos un partido que es el AFD, que es Alternativo por Alemania, que es un, partido realmente de extrema derecha, que dura hasta el 22%. Las elecciones no fue mejor, pero para nosotros realmente estábamos muy tristes de no haber podido filmar en 2020 por cuarentena y además mis actores, ninguna Yola Mandú, son muy jóvenes realmente, están todo el tiempo encerrados. al final es una gran ayuda para ellos para poder encarar los pues, Realmente salir al día de día era algo extraordinario y realmente yo quería mostrar cómo las dictaduras funcionan sin darles una plataforma de ganancia en, la conferencia, a ver si es todo tipo fantástico en un cuarto y el falsificador va a ser como uno por va a ser como la conferencia va a ser todo el tiempo el, el dato de claro, y conducción realmente fue eh, realmente importante podemos estar el día a día, como por ejemplo la señora Peters. Pero para mostrar lo profundas que van las raíces del antisemitismo, o sea, van arraigadas con el antisemitismo en la sociedad. Pero bueno, pero sí la cuarentena, yo creo que la cuarentena realmente nos ayudó a entender lo que significa perder la libertad y creo que es muy importante para los actores jóvenes. Para nosotros, eh, el, la de carretera de la pero fue positiva en sentido para, la película. Eh, soy Juan Alberto Marcel de AM 1460 de San Antonio del Norte. Primero quiero Estoy sorprendido una vez más de por y otras películas que he visto por la capacidad autocrítica de los animales. Y a partir de eso te pregunto cómo fue recibida tu película en tu pueblo, en tu, país. Gracias. we showed the film at the Berlin Film Festival and he starts at joyful, you know, and it's alive and funny, and then he loses then he loses his parents, then he loses his best friend, and, and you can really feel how he literally can't puede se escucha como no puede respirar. Salimos sale en octubre, en octubre aquí tenemos todos los lanzamientos de prensa, pero la mayoría están realmente eh, sorprendidos que hicieron una película sobre los años 40 y que no se ven nazis. La prensa dice como es una locura, no hay nazis en la película. en realidad, la verdad es que sido muy bien recibida la película. Eh, hemos recibido mucho, mucho amor y mucha atención. Especialmente porque intentamos no entrar en, en De comunes. Realmente intentamos no hacer una película que como este es el nazi, este es el malo, este es el judío, realmente intentamos hacerlo de otra manera, ¿no? Eh, fue muy bien recibido, la, que la, gente lo gustó mucho, le mucho amor por ¿Cómo ayuda a sentir cómo funciona el racismo. Y eso es lo que, lo que, ve el público aquí en realmente pueden sentir cómo, cómo, cómo funciona el racismo. O sea, Xiomara era rubio, ni siquiera era muy religioso, pero no se le permitía ni nada. Realmente se puede sentir como el sistema lo oprime el tratamiento. si los, los alemanes Sí, yo son soy una recibida. esa es la pregunta. Muy bien. Entonces, mucho, amor y mucha atención por la que Y eh, bueno, soy Lorna Gemeto de Radio Tu Actra y de Lorna TV. Y, y mientras hablabas me sorprendieron eh, dos cosas, que hablabas eh, sobre Alemania y sobre el cine alemán, que quizás nosotros pensábamos que pasaba solamente en Argentina, cuando entrevistamos a directores de cine de acá, que nos cuenta que tienen el proyecto que habían empezado a escribir hace muchísimos años y pensamos que pasaba solamente acá y vos nos decís que con esta película empezaste en 2013 eh, y entonces te quería preguntar si era habitual que pasara eso en Alemania, eh, que también tuvieras que esperar tanto para hacer una película y si costaba mucho hacerlo allá y después también que hablaste sobre la pandemia y la cuarentena y lo que había afectado, eh, que también eh, como que se dijo que acá había durado excesivamente y por lo que decís allá en Alemania también fue un problema tanto para la sociedad como para la producción cinematográfica. Entonces quería preguntarte por eso. Um, funciona, el dibujo jurídico primero es, es alemán y se puede ayudar a sí mismo. Fue muy difícil, ¿no? Como, decir, no usar un personaje que sea eh, típicamente judío, ¿no? preocupa el negocio del, cine, no eh, sé Argentina, pero aquí tenemos la, la, la que más de lo mismo. La digo que soy, hacemos más de lo mismo. Y esta película no es más de lo mismo. Es, completamente diferente a la mayoría de las películas sobre la guerra. pero realmente esto dificultó el proceso. Entonces en 2019 hice la película, hice la comedia, la buena, que creo que la la la graciosa, la rápida. Creo que pueden hacer lo mismo, muchas veces películas más superficiales, más fáciles de consumir, veces más fácil de conseguir financiamiento. En el momento en el que vemos un poquito de, debate debajo de las cosas, ¿no? Vemos al pelo caer, vamos a ver el fondo, ahí se hace más difícil, porque estamos poniendo el video tanto cosas que la sociedad no le gusta Y eso, eso nos dificultó la, la financiación, que nos dieron 3,7 millones, que no es tanto. Creo que la conferencia de 5 millones, y la para la tele, pero nosotros para hacer una película, lo de cine, 3,7 millones no era tanto. Y nos tomó 3 años y medio juntar de dinero. Gracias por la pregunta. Pues, normalmente es más fácil financiar las películas, en este caso no lo fue, en este caso fue muy difícil. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Mi nombre es Horacio Queramonte, soy de Radio Sónica y me interesa un poco la reacción del espectador alemán porque lo podríamos dividir en la juventud actual que no vivió la Segunda Guerra Mundial por suerte, y la reacción del público de aquella época de ver la película. O sea, si esa película tuvo más adeptos de lo de mi época, por ejemplo, o de la juventud actual, que para ellos es un tema sorprendente y sorpresivo. Y también te quiero preguntar si esta película representó o representa a Alemania en algún festival de cine. Bueno, eh, la película la película recién se va a crear dentro de seis semanas. Todavía no sé exactamente. Pero bueno, si tenemos un jurado compuesto por estudiantes y bueno, ellos han elegido esta película que hay uno o dos películas en el año que, podríamos traer a los a los estudiantes del colegio, eh, quinto, sexto, de tercero, de tercer año, y bueno, los chicos, los, alumnos lo, lo eligieron, les encantó realmente. Las personas que vivieron, en la Segunda Guerra Mundial, por 85 años, ahí voy a ir al cine para ver, a ver si encuentro a alguien más haya vivido en la Segunda Guerra Mundial, a ver qué le parece. Pero realmente a los, a jóvenes les encantó a la película, pero realmente no lo sé exactamente cómo va a ser a la gran cara porque no sé se va a tirar en octubre. Hola, Isabel soy de la prensa. Eh, te quiero preguntar eh, respecto de lo que vos dijiste sobre un incremento, incremento del antisemitismo en Alemania reciente, en los últimos, en los últimos eh, O sea, mayor, mayor cantidad, diríamos. Yeah. Edith Tarver, Department of Services. Sí, yo creo que why or just simply the question is the rule? Simplemente creo que hay más, yo creo que hay, hay más, o, por qué, Yo creo que una de las razones es Donald Trump, por ejemplo. Yo creo que él abrió la puerta hacia el racismo en todo el mundo, realmente. la cantidad de cristianismo, creo que la cantidad de es y racismo es el mismo, pero que creo que la diferencia es que hoy día se hace público, se hace mucho más público. Esa es que la diferencia aquí con Donald Trump, ¿no? Como que él aparentemente admitió que uno tiene abiertamente estas ideas antisemitas o racistas. realmente, bueno, afectó a Alemania y realmente está afectando mucho en el colegio que, eh, eh, judíos tienen policía alrededor, las sinagogas no hay un colegio judío o una eh, sinagoga o también cambio judío que no esté eh, custodiado por la policía Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches, ahí allá donde estás. Eh, quería preguntarte, mi nombre es Silvia de AM... Ah, bueno, AM 30 y el Mundo Sur. ¿Cómo te imaginabas digamos, la escenografía, el escenario, como para irte a esa época del 1940, eh, si te fue difícil, si buscaste elementos de, personas que, hayas vivido esa época, si hay algún elemento que se ve en la película que sea apreciado por alguien o por vos misma. Estamos hablando de escenografía, de, de, de, lugares. ¿Cómo te los imaginabas vos? Cuando yo la pregunta a mi yo le hice muchas preguntas, preguntas y otras preguntas. Lo que me le buscaba de las películas en los, en los años 40, que todos tienen, todos tienen eh, muebles de, los 40. Entonces, en, en, en, en mi departamento yo tengo muebles de ahora. Este mueble tiene 10 años, el armario los años. miren, es algo que necesitamos, ¿no? El cuarto de la abuela atención, eh, tiene era de los 1890, sus padres se pasaron en los años 30, entonces eh, el aparador y la cama desde los años 30, La comparación, ¿no? yo me componente. y, y eh, acá en la compañía no se y dice, bueno, esto no es así, simplemente no, gracias. En, en de las películas que siempre tienen el salida de Hernández y están poco así, realmente por una pequeña parte del, personal militar, pero no todos los ciudadanos, todas las personas lo tenían. Y bueno, me contaban todas estas, estas también antes había tenido los años 20, ¿no? Y de las padres de sus padres que se habían pasado en los años 20, que me interesó, me interesó los años 20. Por ejemplo, cuando estaba planchando, por ejemplo, lo que una tabla del cable, se conecta a la bombita de luz. Entonces, estos son los que queremos preguntar, simplemente en pequeños detalles, ¿no? Que realmente se me ayudó mucho con esto. Y yo dije, bueno, estamos en los 40 las la persona, eh, eh, la persona que vivió los años 40 nació y fue criada en los años 40, pero no. Eh, qué sistema que nació en 1922, entonces fue ya en los años 30, ¿no? Entonces, y al museo, los amigos, entonces, y los padres que lo regaban los años 20, en Madrid entonces, uno puede ver eh, locales habían estado saliendo, empezando al aire, que era una época muy, muy abierta eh, en Madrid. Yo me decía, bueno, tenemos una película de los años 40 y todos los años 40, o sea, no es así. Realmente, eh, incluso cuando eras una persona judía y salías a la calle, todo el mundo decía Heil En la mayoría de las películas, el alemán bueno dice buen día y el alemán malo dice Heil Hitler. Eso no es así, es absolutamente falso. Todo el mundo lo decía porque todo el mundo para ir de dinero en los soldaditos había un autos con patas por ejemplo entonces salían de la casa realmente soldadía de la pata entonces no no hay grandes autos en las entonces eso es algo importante, ¿no? Esa, esa información de la persona que vivió en esa época, él estaba en sus la los en en 90, eh, y me mostraba, me cosas, cosas, me mandaba música escuchada, realmente que también fue muy bueno poder recurrir a una persona que realmente vivió esa época. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, soy Lila Tosa de Zona y primero te quería felicitar porque realmente lograron hacer una película diferente sobre esta época. Se nota mucho la presencia de, de como realmente todos los detalles de esas cosas que vos contás. Es una película que es entretenida y como decís es diferente por, la ausencia de tantos nazis y una construcción de lo que es lo cotidiano muy, muy realista y un personaje que es absorbente y la película nada, te lleva y quieres saber más de qué es lo que pasó. Y te quería preguntar cuál es la escena que más recordás del rodaje, ya sé difícil, porque estoy divertido, que la que esté decís, esta tengo muy, muy presente. Pues es la, la, la, última escena, que cuando está metiendo toda la noche y se ¿sabes? Pero qué lindo día. Y yo dice, bueno, deberías ponerte a dormir, estás enloqueciendo. Le dice, no, no voy a dormir, no voy a dormir nunca. Pero esa escena hicimos tan gracioso como era, alegre como era, él amaba la le gustaba estar grande, le amaba vivir y de golpe un día se tuvo que ir, se convirtió en un, grande, se convirtió en un fugitivo, era un fugitivo y entonces en el extranjero, en el extraño, en el lugar, ¿no? Suiza. Y en la última escena se puede ver, ¿no? Como, como vida relación, también una historia de amor, ¿no? También historia de cuánto que a pero ya no puede quedarse ahí. Y eso fue muy para Luz interpretar eso como... Así que bueno, a contar un poquito de de la de mi familia, me medicamentos que yo también llorando realmente, o sea, vamos a intentar para avanzar estamos llorando todo el tiempo, entonces como sin vista lista una vez y se usa ya y, y, y también esa es la escena más importante también la oración más importante de la película, el más importante, porque la señora Petas dice, yo hice nada, y su suena le dice, por supuesto que no hice nada. Pues eso es eso lo que había quedado como la creencia de hermano, que nosotros no hicimos nada, pero eso es es verdad, simplemente no es verdad. Todos los que no ayudar a una persona judía en Madrid no es que estaban haciendo nada, no estaban haciendo nada bien, eso es no es verdad que sabemos que lo demás, que todo el pueblo demás es inocente, o sea, no, no es verdad. Y esa es la última oración, la última frase de la porque ella dice, yo no hice nada, y ella dice, por supuesto que lo hice. Por eso, esa es la escena más importante para mí, porque me es muy difícil explicar. Eh, una cuestión, la película empieza en la mitad de la historia, va para atrás y retoma a la mitad de la película donde volvemos a esa misma escena. En otra parte por primera vez un SS. ¿Quieres saber cuál es, cuál es, tu intención, cuál es tu intención de, esta ruptura narrativa? Um, but no, the film starts. La película empieza. Well, the film starts uh, someone around um, 42 and ends in 46. <coughs> right, right, right. Vimos otra película. Esa, se confundió. Okay, um, actually, this, you're right, actually, yeah, yeah, yeah, and there, it's a little job, you know, little, um, um, I think it's a little bit about a person who loses everything. And one, I was in writing, but I decided, okay, I start at the point, at the most bottom, when it has lost everything, you Yeah. So this this was like was like when I was writing and I didn't find that at the beginning. I want to tell about a story about really joyful person. Yeah. So this was the idea to, to sell the Boston Bank office and because it's the same. because it's important to the character, to the character in, inside them, you know, and it must not only because it's outside, it must disturb us, but at the end of the movie, he was any person we ever loved. Maybe, excuse me one moment, we had a little problem with the translation. Okay, okay, I No, Eh, yo lo que entendí de lo que dijo en inglés, un pequeño salto y después hubo partes que no se, que no se escuchaba bien, pero dijo que mientras estaba escribiendo, eh, estaba pensando eh, cómo, cómo era, cómo hacer para, ponerlo, pero hubo parte donde no se escuchó tampoco bien no, para, decir que él había perdido todo, las personas que amaba, todo, y entonces esta escena era como... Claro. Por esa las personas que aman, los amigos, ahora con el final que se como que es una metáfora de la suerte que Extraño, ya volvió. Maggie? Ja? Ja, hallo, ich bin der deutsche Saal, wir haben ein kleines technisches Problem. Ja, ähm, hallo. Ähm, ja, ich wollte dich fragen, ob du die, die Antwort von dir holen könntest. Ich stelle das am Konflikt auf Menschen. quizás yo recuerdo la vista de Schumann, a donde vi judíos trabajando eh, para alemanes. Acá veo que es algo bastante cotidiano. que Están trabajando en una empresa para armar y además están ciudadanos. Los otros de noto eh, no usan la cruz. Y si está en un Äh, ja, was mich überrascht hat, also wir haben ja also Schindlers Liste gesehen, wo die Personen für, für Deutsche gearbeitet haben. Und äh, hier haben wir gesehen, dass das ganz üblich ist, weil es das ganz normal ist nicht nur das, sondern die machen die Stellen auch äh, warten hier. Und das zweite, kommen wir zur zweiten Frage. Die, äh, la otra cosa que notaba, que no usaba la cruz, sí estaba, eh, la estrella, perdón, equivoqué la religión, la estrella, y que sí estaba agrupada en un, cajón que la rescata. que no era obligación, no era que supuestamente eh, tenía que estar así permanentemente señalizado y cumplido. Und auch dass sie eigentlich kaum den Jugendstand gefahren haben. Man sieht, die haben das manchmal sogar weggepackt direkt. War das nicht schlecht, dass sie das immer tragen mussten? Ja, es ist so. Die ganze, die erste Sache mit dem, dass ähm, in Berlin, ähm, also in, es kommt eine eh, das hat schon Zimmermann erklärt, wie pervers es für ihn war. Er hat in der Waffenindustrie gearbeitet, die wurde deswegen nicht rekrutiert. Und er hat über Waffen hergestellt, mit denen die wirklich die deutsche Armee im Osten von und jüdische Kinder erschossen hat. Absolutamente perverso, ¿no? porque era argentino, no era deportado Entonces, eh, y con respecto a la, estrella que debemos usar, ¿tenían que usar la estrella para trabajar solo para poder usar el el público? ¿Tenían que tener estrellas? no, las personas no podían eh, usar ningún tipo de servicio público. 10.000 die nicht zur der Reputationsstelle gegangen sind. Y después tenemos que, bueno, en Berlín teníamos 10.000 personas judías que no fueron deportadas. Und die haben natürlich den Judenstein weggenommen und sind in normalen Kleidern rumgelaufen. Und in dem Moment, als die Arbeit gehört er zu diesen 10.000 illegalen Juden, die aber natürlich den Judenstein nicht mehr tragen, locales, porque si no serían, serían fusilados dos veces. Y ahora la tercera parte, Muchas gracias. Eh, muchas gracias por estar acá. Maggie, Thank you very much for with us muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, cuenten sobre el festival, escriban sobre el festival, que es lo que necesitamos.